someone who wasn't getting over you When I move to the side, when I move, call And I know what you're feeling I'ma take it for a ride, let me take it off your mind Cause Vacation though. Dito kami sa Alguer Mall. Sama namin si Juan. Siya yung i-vlog Walang to. gwapo dito. Alam. <laughs> ano? I'm single. Single. Hanap ako boyfriend. Single daw siya, guys. Ayan. Hinahanap siya ng Joe. Ayan, dito kami. Ibaliktad mo. Diyan na lang, sana tayo. Saan ka, ano? Yun. Naglalakad kami. Oo ko lang. <laughs> Ayaw niya magpakita. Hindi, marami kasi tao. Tapit ka. Ayan. First time niya sasakay sa Metro. <laughs> Ayan. Joanna, first time. Galing bundok. Galing bundok daw. Ito, first time. Loka, Diyos ko. First time. Dito pa. Bigay mo sa kanya yung ano, isang ano, card. First time niyang magsasakay metro. This is interchange station between Dubai Metro Red and Green Lines. так. Wow, ganda. Ganda sa loob ng tunnel. Going to the Museum of the Future. Ayun yung dalawa. Ganda sa loob. Ayan, lumilipad sa likod. Oo, magpa-picture tayo sa labas. Tada! days sa Magadan District. Check natin what's inside. Okay, we're here in the bazaar. near that uh, what is the Dubai Museum Museum of the Future pala ayan with ah, Joanna ano ang dami fruits masarap to yung prutas na to parang nasa global lang tayo may mga basawa-basawa diba 都不管你。 daw niya. Ayan. Kasi daw Turkish. <laughs> Ang mukha niya medyo <laughs> Grabe siya. Huwag mo i-BL din naman yan. Nag-video, nag-video, video. Ayan, ayan po yung kakainin namin. Yan lang kakainin namin. Nagpunta kami dito para makita lang itong maraming tao ito. person the museum of the picture matao dito sa loob Fancy like me, but I'm cool with it. I got low miles on my Prius. libre siya oh. Salad. Nice. Diba? Hi! O, diba? Hi! May picture yun. Oh my God. Hindi na rin. ka na? Saan daw biya tayong toilet? Ayan, lalabas na po kami. Dito sa loob ng ano. Ayan, babalik na kami dito. Balik na kami dyan. Doon sa loob. 주차했다가요. po kami ulit sa loob. Nawala na yung lumilipad. Saan daw yung ano? Sa taas? Kaya tayo sa taas, doon. Balik na po kami sa metro. Metro Manila? Oo, oh, Metro Manila. Naapakan ko yung aking damit. Wala na yung lumilipad eh. Papapicture daw siya dito. Ito na kami sa metro station. Mirror Towers. Hindi yan ba yan dito sa isang metro? Ano talaga? Mag-storytelling ka na. Dito na tayo. <laughs> Di ba? Dito na po kami. The train. napapagod din kasama. 24 hours na sleep. Galing pa yan ng Oman. Di ba? <laughs> Ayan yung pakita. Ayan, nakita po kami ng ano. Dito sa metro. Ayan, parating na daw. Go to Central Point. Train to Central Point. You'll arrive at platform 1. Center Point, yeah. Ayan, parating na siya. Ayan na. Oh, pasok na.